慣れてるから面白いいや一般に本が挨拶してからだろからやりましょうかやりましょうやりましょうさんどうなたらあなっておりますえ今日は、 <laughs> えー、五穀豊穣大漁家内安全を願って、えー、太鼓台の奉納をいたします、えー、皆さん今日は楽しくそしてそれでは きまして、えー、作業を代表しまして、えー、田村さんよりご挨拶をいただきますおはようございます、えー、裁量救急を代表して一言挨拶申し上げますあの <laughs> えっと今日は無事にあの奉納したいんで今日一日だけあの 裁量と木内の言うことに従ってくださいお願いします、あのつりの赤大根はあの前から聞いてますけど大体書くというんで皆さん協力してそのユニクロの皆さん前に一列にお願いします <laughs> えー、っとあの全員初参加ですが、えー、北は山形県から、えー、西は福岡県まで22名、えー、女性が多いですが、えー、精一杯頑張らせていただきますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

すいませんすいませんこっちこっちすいませんこれあのいやいや今日もらえここから本当はあれにしてるんですそそれさんとこの学生さんこれみんな、みんなずつもらっておみきで清めててなおみきをちゃんと飲んで全部飲まんでもいいから ならタオルだけだな。はい、どうも。

は、はいはい、あのお姉ちゃんはこあこれあの変わるよわかりましたあの若いは若いはあのだ怪我したよ、はい、あの Wa mana kawan. Kota desa. c ọ

All right. おいかかったよこちうまいよあ僕の足にもかかった冷たいこの水汚いかもいや結構綺麗だ戻しちゃいけない戻しちゃいけない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

あ、すみません。 高い何しょうんえっ、何しろ逆 Kazan